areruya nitwoye boringo tukaba tugiye kumva ikigurizwa kivuga ngo yego mbese uko waje ni kuki mbese uko waje ni kukiri yego twicishije bugufi dusenge yego tata twese ni mu ijuru izina ryawe rihimbazwa mm. turagusaba urinzi ubwawe tukaba tugeze muri aka kanya nta gikuba gicitse ubishimirwe mm. tukaba tugiye kwiga ikibwirizwa kivuga ngo mbese uko waje ni uko dufashe tubyumve mu izina rya yesu mbese uko waje uko ukiri abantu benshi baza mu itara bishimye cyane mu gihe gito bakabivamo mbese uko waje ukunda imana niko ukiyikunda dufate bibiriya zacu turebe urwa kabiri rwa timoteyo gatatu cumi na gatanu haravuga ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wajyaga umenya ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera kirisite yesu ubwo nta handi agakiza kacu kari uretse kuri kirisite yesu ubwo ukiri umwana wakundaga imana cyane ukiza ukiza mu itorero wakundaga imana cyane none se ni kuki bimeze bite turebe baroma cumi na kabiri umurongo wa gatatu haravuga ngo ndababwira umuntu wese muri mwe bwijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereza mwitonze nk'uko imana yageneye umuntu wese kwizera turebe mu bana bacu na bibiri umurongo wa cyenda haravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya mwanga ibiburunuka muhorane ibyiza mu baroma cumi na gatatu umurongo wa cumi na rimwe aravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose ijoro rirakuze burenda gucya dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye nuko twiyambura imirimo y'umwijima kwambara intwaro z'umucyo tudasambana tutagira ibiganiro bibi kandi nanjye ndabasabira kandi nisabira mu izina rya yesu murumva ko rwose ni umwana mutoya ariko ukuntu atubwirije nawe uragize ute ngo icyigisho cyitwaga mbese uko waje ni uko ukiri eh, ngashyireho mikoro kugira ngo tuganire gutya nyifite icyigisho kiravuga ngo mbese uko waje niko ukiri mbese uko waje niko ukiri eh? ubwo n'uwaje hehe n'uwaje gusenga <laughs> n'uwaje mu itorero n'uwaje mu itorero niba waragiye mu itorero ryawe iryo waba urimo ryose uko waje niko ukiri ukwiriye kwisuzuma amakuru yawe ni meza amakuru ni meza none se ah, harya watubwiye ngo ufite imyaka ingahe itandatu ufite imyaka itandatu eh ko watangiye umurimo ukiri mutoya wiga mu wa kangahe mu wa kabiri mu wa kabiri eh, mu wa kabiri uriga wabaye wa kangahe mungo eh, boringo nta biroti bamaye eh, <laughs> ndagufashe uravuze ngo nguki shyiraho tuvugane shyiraho tuvugane urambwira ngo nta biroti baguhaye <laughs> biroti yawe yagiye he kubera icyo batayiguhaye cyangwa wabaye uwa nyuma bori oya eee eh, wabaye uwa kangahe wabaye eee eh. uwa cyenda kubera icyo utari wa eh, kubera iki wari umubwiye ngo biruti ntabwo wayifashe wabwiye n'iki umwanya wawe hmm? wabwiye n'iki umwanya wawe ni tica niwe wabimbwiye tica niwe wabikubwiye ok imana iguhereze umugisha kandi eh, turasaba imana ngo yongere ubwenge bwawe sibyo ku myaka yawe itandatu watangiye kubwiriza ufite imyaka ingahe watangiye kubwiriza ufite itandatu cyangwa itandatu eh, ubu ngubu uyu mwaka niwo urimo ok abari ah, badukurikiranye numva ko eh, boringo Ah, ninde wakwigishije kubwiriza ni papa ni papa papa yitwa gute hmm? papa yitwa gute yitwa gatanazi erineste yitwa gatanazi erineste mujye mutoza abana banyu kuvuga amazina ya se nyamuneka atazanazimira <laughs> ukayoberwa uko ah, aho yagiye ariko avuze ati yitwa gatanazi erineste hari ukuntu ah, umuntu yabikoramo umeze neza ariko suhuza rero abantu bagukurikiye ukurikiwe n'abanyamerika abantu bari muri canada abantu bari hehe hose basuhuze ndabasuhuza ngo uragize urabasuhuza urabasuhuza mu izina rya yesu eh, abari badukurikiranye imana ibahereze umugisha ngo ngukishyiraho mikoro umbwire kandi bifuriza umwaka mushya muhire ubifuriza umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na gatatu wakoze cyane rero boringo nta karirimbo waba uzi gatoya cyane urakibagiwe ntabwo gatekereze neza gatekereze neza kabana yego ririmbira abana baba bagukurikiye umuhereza witwa zakariya na elizabeti wari umugore we babyara umuhungu bamwita yohana niwe wateguriye umukiza eh, amena badukurikiranye eh, namwe menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo ibi ngibi eh, wowe bagushyize hano ubu hari abantu barimo baraseka eh, eh, wowe mukuru urimo uraseka dushobora kugushyira hano <laughs> bikakunanira ibi ngibi avuze ariko imana ikuze impano yawe boringo ndeka nkwifurize ibihe byiza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye byo ku isi abari mu rwanda tubahaye ikaze abari eh, hanze y'igihugu turabizi ko badukurikirana ari benshi ari hanze y'igihugu abari muri amerika abari belgique abari canada mwese tubahaye ikaze uyu munsi ndi kumwe n'umwana mutoya muza kumenya ibyiwe eh, uko bigenda bimeze ndabona afite bibiriya ah, ariko koko anafite bibiriya reka tubanze duhere ku rukweto murabona urukweto Oke twikomereze noneho sasa biragaragara ko aje kuvuga ubutumwa amakuru yawe ni meza aha witwa nguki munguyiko jean d'amuru witwa munguyiko jean d'amuru mwamwumvishe rero yitwa munguyiko jean d'amuru ko mbona ufite akagofero hano ukuntu ako ni akagofero eh. uri umusirikare wa yesi mm. eh? <laughs> eh? Já toujours. Prêt. Toujours. Joyeux. Toujours. Au service de Dieu, au service de J.A. aha iyo niyo nyikirizo yiwe ariko aha hari ubutumwa azanye kugira ngo abanze abuduhereze ugiye kutubwiriza se ah, afite ikibwirizwa hmm. kivuga ngo iki kivuga ngo mbese wowe urayubahiriza ngo ngo iki mbese wowe urayubahiriza mbese wowe urayubahiriza ni inki hmm. ni inki bubahe amategeko y'imana ehe mbese wowe wubahiriza amategeko y'imana amategeko y'imana ni angahe icumi icumi uko yose agiye angana banza utugezeho ikibwirizwa cyawe kugira ngo tuze kuganira nyuma bimeze neza kandi ucangamuke neza nyine eh? banza utere agakorasi ariko banza utere nk'agakorasi nk'umujiya nyine <laughs> agakorasi karagiye karagiye areke eh, ngaho tangira usenga imana kugira ngo tuze guhereza abantu ibintu eh. byiza eh. tangira noneho tugezeho ubutumwa batugeneye areruya amena kuri iyi sabato ya gatanu yahariwe abana turishimye cyane mm. kubw'iyi sabato natwe itorero ryaratuzirikanye kugira ngo tugaragaze impano zacu mm. rero kuri iyi sabato abana turishimye cyane mm. kuri iyi sabato ya gatanu rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umuntu azacirwa urubanza hakurikije amategeko umuntu azacirwa urubanza hakurikije amategeko none icyigisho cyacu kiravuga ngo mbese wowe urayubahiriza aho ushobora kwibaza uti mbese bishatse kuvuga iki ndagira ngo ku nsanganyamatsiko twabyumvishije yuko bishatse kuvuga ku mategeko y'imana ndagira ngo hano hari abantu mwese muranzi ariko harimo n'abatanze reka turebe batanze njye nitwa Mungu Shadamuru imana ikaba yemeye yuko tuganira twongera kuganira kuri iyi sabato ya gatanu yahariwe abana reka dutangire ku isomo rya mbere riboneka mu migani gatatu igice cyaho cya mbere hari umurongo wa mbere hari amagambo avuga ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye ahubwo umutima wawe ukomeza amategeko yanjye kuko bizakungura imyaka myinshi n'ubugingo bwawe ukazarama ndetse ukagira n'amahoro ubwo ubwo abantu bakunda kurama ntibashyira ikiganza hejuru twese dukunda kurama ariko ntabwo ari ugupfa kurama gusa ni ukubahiriza amategeko y'imana kubahiriza amategeko y'imana nibyo bituma turama tukabona n'ubugingo reka dukurikize ku isomo ryo mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya kane umurongo wa mbere haravuga ngo haravuga ngo none mwa imana agabanyijemo ibice bibiri icya mbere ni ikitubanisha n'imana kuko harimo itegeko rya mbere riravuga ngo ndi uwiteka imana yawe yagukuye mu gihugu cya egiputa mu nzu y'uburetwa ntukagire izindi mana mu maso yanjye icya kabiri ntukiremere igishushanyo kibajwe icya gatatu irya gatatu riravuga ngo ntukavugire izina ntukavugire ubusa izina ry'uwiteka imana yawe irya kane riravuga ngo wibuka kwezi umunsi w'isabato igice cya kabiri ni ikitubanisha n'abantu kuko itegeko rya gatanu riravuga ngo wubahe so na nyoko irya gatandatu riravuga ngo ntukice irya karindwi riravuga ngo ntugasambane irya munani riravuga ngo ntukibe irya cyenda riravuga ngo ntugashinze ibinyoma mugenzi wawe irya cumi riravuga ngo ntukifuze reka tujye mu abana ba isirayeli bigaga ibintu bitatu icya mbere ni ibisigo icya kabiri ni amategeko y'imana ndetse n'amateka none se ababyeyi bacu mwebwe mutwigisha iki none se mwebwe murayubahiriza tugiye ku isomo rikurikiyeho riboneka mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya kane umurongo wa mbere haravuga ngo none mwa mwabisirayeri mwe mukomeze amategeko n'amateka mbigisha mukomeze amategeko n'amateka mbigisha mujye kugira ngo mubeho mujye mu gihugu witeka imana yanyu ya ba sekuruza banyu ibaha mugihindure kandi ntimukongere ku mategeko mbategeka urumva ko naho abisirayeli bari barimo kwigishwa amategeko n'amateka none mwebwe murayubahiriza reka dukomeze ku isomo rya kabiri rya gatatu riboneka mu barewi igice cyaho cya cumi umurongo wa mbere haravuga ngo nadabu n'abihu imana ibicira icyaha gikomeye